Шануймося, друзі, на довгім віку, щедрими будьмо завше в коханні, хай діти всміхаються нам з повитку, літаючи в снах на світанні, хай діти всміхаються нам з повитку, літаючи в снах на світанні, на щастя, на долю, на все дороге нам добро. очах доброта, на щастя, на долю, хай сонце голубить до полю, хай небо вклоняється полю, шумлять пшениці жита, на щастя, на долю, на довгі мирні літа. Зустрічаємося, друзі, як сестри брати, прощаємось надії зустрітися знову, і хай нам щастить, хай щастить у житті. нам щастить, хай щастить у житті, на дружню і щиру розмову, на щастя, на долю, на все дороге нам до болю, хай зозулі віщують літа, і гріє очах доброта, на щастя, на долю, хай сонце голубить до полю, хай небо вклоняється полю, шумлять пшениці жита, на щастя, на долю, на довгі мирні літа. чи не всі же на щастя, на долю, на довгі і мирні літа, на щастя, на долю, на довгі і мирні літа, на щастя, на долю, на довгі і мирні літа.